Oh, Быстро у четвертого игра <laughs> закончилась, блядь. the airdrop is coming. The revived flight will arrive in one minute. They do it, don't you? The airdrop. Hmm? Еще один деда. The airdrop is coming. У меня человек, он здесь, здесь. Уходим. Уходим, уходим, уходим. Ну и нахуя, говорю, уходим, блядь. Пиздец, блядь, вот-вот хует, блядь. Проебали, блядь, пиздец на. Говорю, уходим, хули там стоять, нахуя, блядь.